بسم الله الرحمن الرحيم абу ҳурайра разиаллоҳу анҳу нақл мекунад ки расулуллоҳ салаллоҳ алайҳи васалам гуфта буданд каси зинокор ки зино мекунад вай муъмин нест ва вақте ки шахс шароб ва ё ба истилои дигар арақ ва ғайра ба монанди он масткунанда менӯшад вай муъмину мусалмон нест ҳамчунин шахси дӯст агар дӯздӣ кунад вай ҳам мусалмони муъмин нест дар ҳадиси дигар абу ҳурайра разиаллоҳу анҳу чунин овардааст паёнбар салаллоҳ алайҳи васалам гуфтанд ва касе ки дар назди чашми дигарон аз мардум чизи қиматашро кашида мегирад вай муъмини мусалмон нест اگر این کاری بد انجام دهد در شرح حدیث آمده است که چونین رفتار ایمان شخص را ضعیف و یا کم می